¿Cuántas veces has escuchado a tu hijo decir que no sabe para qué le sirven las matemáticas? Esto se debe a que en la educación tradicional el conocimiento se debe transmitir en un corto periodo de tiempo, generando así un aprendizaje mecánico y no conectado con su uso en la vida cotidiana. Más aún, eso puede repercutir en la elección de su carrera universitaria. Por eso, la educación debe ser el puente conector entre el aprendizaje y las fortalezas intelectuales del estudiante ya que todos aprendemos de formas diferentes, porque nuestras inteligencias no son las mismas. Rápidamente es una plataforma virtual de acompañamiento y reforzamiento en el área de las matemáticas, que permite conectar el aprendizaje con las fortalezas y áreas de interés del estudiante. Ofrecemos soluciones alternativas a un mismo ejercicio, permitiéndole al estudiante escoger la que mejor se adapte a sus necesidades. Nuestro proyecto apunta a la educación de bachillerato en Colombia, siendo escalable a cualquier país hispanohablante. Esto lo hemos validado a través de encuestas y un canal educativo de YouTube con 5 años de experiencia. Son las ventajas de tener una educación virtual. El representante puede brindarle a su hijo una educación de calidad sin importar dónde ni cuándo, ahorrando de esta forma tiempo y dinero. Además, el representante puede hacer seguimiento del desempeño de su hijo en nuestra plataforma. Brindamos al estudiante asesoría profesional, contenido especializado y adaptado a sus habilidades, generándole así una mayor motivación al aprendizaje de la matemática. ¿Te has preguntado alguna vez en qué momento aplicas todas las fórmulas que aprendiste en el colegio? ¿Cuán representativa es la matemática en nuestras vidas? En Rápidamente lo vas a descubrir. Rápidamente. Acelera tu aprendizaje.